Começou, vem. Isso, a primeira parte equilibrando. Pega a bola. Isso. Aí, retorna agora pelas pedrinhas. Bruno escolhe ou a perna de pau ou o pé de lata. Vai lá, isso. Pode deixar a perna de pau no chão já. Agora vocês têm que cruzar lá pelo banco. Vai, vai lá no banquinho. A Manu vai passar a bola pro Bruno. Vocês têm que negociar agora aí pra não cair. Isso. Isso, agora o Manoel volta. Volta com o pé de pau. Isso. a bola já. Pode vir outro, já Devagarinho, devagar, cuidado. Agora escolhe a perna os dois. Se ajeita tá aí. Deu certo. Boa. Isso. Aí, é só voltar pela escada agora, é ok?